жоқ байлағаныңыз жақсы соның эле баары жакшы болгону карабайсызбы бұл просто басканга неудобный карабайсызбы мына баса албайсың да ой укмуш байлап койгонмун го анда чечиш кыйын аны же пожалуйста